the Fly. Fly. Pensándote, bella mujer. Pensándote. Pensándote, bella mujer, voy a morirme aquí pensándote. Bella mujer, voy a morirme aquí pensándote mujer va a morirme aquí pensándote Pensándote Su carita, ternura, su cuerpo, bella figura Dulce muchachita, tú eres la que mi cuerpo incita Mi cora por ti palpita, sexy mamacita Con ella suave dentro en la pista Con ella no existe el tiempo, menos el resto aflo hasta el piso, ahora sube violento mi ya ritmo danzando Hora de moverse, acción, ojalá intención, verte bailando bella mujer Si supieras que sueño despierto, desnudando tu cuerpo Tómate el momento bella mujer pensándote Aquí me tiene pensándote bella mujer Pensándote Bella mujer voy a morirme aquí pensándote Bella mujer voy a morirme aquí pensándote aquí pensándote Bella mujer, voy a morirme aquí pensándote Bella mujer, voy a morirme aquí pensándote Bella mujer, voy a morirme aquí pensándote Pensándote Bella mujeres, entre tantas ella mi ya resalta conmigo Hace lo que quiere, sabe cuándo, dónde y cómo atrévete En ese momento detendré el tiempo danzando tu cuerpo lento Tienes un talento, flow maquinea Esa cintura que locura me marea Ea, flow maquinea Esa cintura que locura me marea Mi cuerpo te desea, bella mujer Sabe cuándo, dónde y cómo debe marea, ea, flow maquinea, ea, esa cintura que locura maquinea. Si supieras que sueño despierto desnudando tu cuerpo Tómate el momento, bella mujer Sabe cuándo, dónde y cómo debe Atrévete en ese momento Detendré el tiempo danzando tu cuerpo lento Tienes un talento, flow maquinea Pensándote, pensándote Bella mujer voy a morirme aquí pensándote Bella mujer voy a morirme aquí pensándote Bella mujer voy a morirme aquí pensándote